Alors, euh, <clears throat> donc après, euh, on est toujours dans le chapitre 1 de la confession de foi, après que la confession ait affirmé le principe de sola scriptura, l'écriture seule, il faut minimalement qu'elle définisse euh, cette écriture, c'est-à-dire c'est quoi, où est-ce qu'on la retrouve et comment est-elle limitée. Donc la question du canon. Et donc dans le deuxième paragraphe, elle, elle affirme positivement euh, l'identité de l'écriture en définissant positivement le canon. Il dit l'écriture sainte ou la parole de Dieu écrite comprend tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, lesquels sont les suivants. Et donc, elle nous énumère Genèse, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, euh, et ensuite tous les livres du Nouveau Testament, donc 66 livres en tout. Et elle dit, tous ces livres ont été inspirés par Dieu pour être la règle de foi et de la vie. Donc, elle est d'abord définie de manière positive, euh, mais ensuite, au paragraphe 3, les théologiens ont cru bon d'ajouter, euh, de la définir négativement, donc c'est-à-dire de dire ce qu'elle n'est pas. Les livres généralement appelés apocryphes, euh, on les appelle apocrypha, donc le, mot, le mot grec veut dire les livres cachés, donc qui est l'Église catholique romaine les appelle les livres deutéro-canoniques, euh, parce qu'ils sont comme d'un deuxième canon, d'un deuxième ordre, ne faisaient pas partie du canon juif, on va voir dans un instant. Mais donc, les livres généralement appelés apocryphes ne sont pas d'inspiration divine. Par conséquent, ils ne font pas partie du canon ou de la règle de l'Écriture, et de ce fait n'ont aucune autorité dans l'Église de Dieu et ne doivent pas être estimés ou utilisés différemment d'autres écrits humains. Donc, euh, le canon protestant est distinct du canon catholique romain. Euh, L'Église catholique romaine utilise les livres apocryphes. En fait, euh, son canon est encore plus large. Ben, si, on, parle du canon biblique, il est déjà plus large que celui des protestants, mais si on parle de l'ensemble de ce qui est canonique chez les catholiques, ça, dépasse largement les Écritures. C'est l'Église, hein, en fait, qui est canonique. C'est l'Église qui a l'autorité pour affirmer la règle de foi dans la conception catholique romaine. Euh, mais donc, les livres apocryphes, quels sont-ils? Ce sont des livres qui ont été écrits dans la période qu'on appelle intertestamentaire, entre le, dernier livre de la Bible, Malachie, et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Ce n'est pas nécessairement le premier qui a été écrit là, dans l'histoire, mais le premier qu'on retrouve en tout cas dans le canon biblique. Euh, et euh, donc, c'est la période qu'on appelle le 400 ans de silence, où il n'y a pas eu de prophète, euh, mais il y a eu quand même des écrits chez les Juifs, des écrits euh, historiques, des écrits euh, parfois similaires dans leur style aux, écrits des prophètes de l'Ancien Testament. mais d'une part, ces écrits n'étaient pas en hébreu, étaient en grec, et n'ont pas été reconnus parmi le peuple juif comme étant d'inspiration divine. on les mettait dans une catégorie apocryphe, cachée, à côté de, et ne faisaient pas partie donc du canon, euh, pour, différentes raisons. Et euh, le Nouveau Testament reconnaît euh, le canon juif. Avant donc d'aller un peu plus loin dans cette question-là, il y a aussi le paragraphe 4 qu'il faudrait lire, qui est très important, qui nous dit « L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une Église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, lui qui est la vérité elle-même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, l'autorité de l'Écriture sainte, c'est la raison pour laquelle on doit la croire. Pourquoi est-ce que la Bible doit, euh, doit être crue? Parce qu'elle a autorité. Elle a autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Qui atteste cette Écriture? Qui déclare cette écriture comme étant parole de Dieu, comme étant vraie. Dans la conception catholique romaine, c'est l'Église elle-même qui a le pouvoir de reconnaître les Écritures. Et c'est donc l'Église qui a défini le canon. Si vous discutez avec un théologien catholique romain, euh, il va vous expliquer que le canon des Écritures, c'est l'Église. Ils vont dire, ben, c'est Dieu qui a dirigé l'Église, mais c'est l'Église qui l'a identifié. Euh, tandis que dans la conception réformée, c'est l'Écriture qui s'est authentifiée elle-même. Et donc, on voit cela dans l'Écriture. Par exemple, en fait, notre compréhension du canon euh, et, de l'inspiration de l'Ancien et du Nouveau Testament et de quels livres sont inspirés euh, se fait sur des critères internes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'Ancien Testament va, euh, d'une certaine façon, attend le nouveau, parce que l'Ancien Testament annonce beaucoup de choses, fait des promesses. Et si on termine juste avec l'Ancien Testament, il manque quelque chose, il manque l'accomplissement. D'ailleurs, le peuple juif attend l'accomplissement. Les, Juifs qui ne, croient pas en Christ euh, attendent toujours leur merci, attendent toujours l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc, l'Ancien suggère qu'il y a encore quelque chose à venir et que la révélation n'est pas terminée. Et donc, c'est le nouveau qui lui correspond, qui nous montre euh, comment, euh, en fait, il y a, une, relation organique entre les deux. Ce que Dieu a commencé, si l'ancien est inspiré, on s'attend à ce que ce qui, a, commencé va se continuer, qu'il doit y avoir une révélation qui lui correspond. Euh, maintenant, est-ce que ce n'est pas un raisonnement circulaire de dire l'Écriture est inspirée parce que l'Écriture dit qu'elle est inspirée? c'est l'Écriture qui s'auto-confirme. Euh, si on se limitait juste à, ce raisonnement-là, on dirait oui, c'est circulaire d'une certaine façon. De toute façon, tous les raisonnements sont circulaires. Euh, les rationalistes euh, aboutissent au rationalisme par la raison. Donc, c'est la raison qui détermine que c'est la raison qui est suprême. les empiristes, c'est par expérience qui détermine que c'est l'expérience qui est suprême. Donc, c'est toujours circulaire. Mais est-ce qu'on a de bonnes raisons d'accepter la circularité de l'écriture, que l'écriture se confirme elle-même? Euh, et est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire que ce qu'elle affirme est vrai lorsqu'elle dit être la parole de Dieu? Bien, pour plusieurs raisons, oui, quand on considère entre autres le phénomène prophétique, les, prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, euh, qui concernent Jésus-Christ, qui arrivent avec une précision. On dit comment euh, David a-t-il pu parler de la crucifixion alors qu'il n'a jamais vu de crucifixion, qu'il n'a jamais été témoin, qu'il écrit dans le psaume 22 euh, à propos du Messie, il parle à, la première personne du singulier, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, Donc les paroles du Christ en croix. Et un peu plus loin, on voit dans le psaume, il dit, ils ont percé mes mains, mes pieds, ils tirent au sort ma tunique, se partagent mes vêtements. Et donc, euh, ça, fait partie de, certains passages, mais le Christ est révélé partout dans toutes les Écritures, euh, de sorte que ça dépasse l'intelligence d'un homme. Il faut expliquer euh, Ésaïe 53, il faut expliquer plusieurs passages des, Écritures. Si on dit ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes. et donc, le phénomène prophétique est un indice qui nous montre que lorsque l'Écriture affirme qu'elle est de Dieu, ben, on faudrait peut-être bien écouter parce que c'est Dieu qui parle. Preuve en est que des choses qui ont été annoncées longtemps d'avance qui ne pouvaient pas être annoncées par l'homme. Donc, euh, c'est une des raisons, donc, les prophéties. Euh, et l'écriture, oups, j'ai cliqué à une mauvaise place, pardon. Et donc, nous lisons euh, dans le Nouveau Testament une confirmation du canon de l'Ancien Testament. Luc, par exemple, 24, euh, verset 27. Jésus, après sa résurrection, euh, qui euh, annonce aux disciples d'Emmaüs, il dit Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Portez attention à cette, division d'un canon. Moïse, les prophètes. Un peu plus loin, la même chose, mais plus précis, verset 44. Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc, les Écritures, où est-ce que c'est écrit dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il délimite clairement, il, identifie l'Écriture avec le canon juif. Et il n'inclut pas les, livres apocryphes, parce que dans la, ces expressions, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ça n'incluait pas les, autres livres historiques chez les Juifs. Jésus connaît qu'il y a d'autres livres qui existent, mais il ne les identifie pas comme les livres euh, ayant attesté sa venue. Euh, et, donc, quand Jésus parle de l'Écriture, et chaque fois qu'il parle de l'Écriture, à quoi est-ce qu'il se réfère quand il parle de l'Écriture comme parole divine? Il se réfère toujours à l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui. Euh, donc, notre foi dans l'Ancien Testament est très liée à notre foi en Christ. Si nous avons confiance en Jésus et si nous croyons que Jésus est celui qu'il est, que l'Écriture dit être, le Fils de Dieu, et nous avons de bonnes raisons de croire ça quand nous voyons la vie qu'il a vécue, quand nous voyons l'œuvre qu'il a accomplie, quand nous euh, considérons ce qu'il dit à son sujet et ce qui nous est rapporté et qu'on le croit pour ce que pour, pour, pour, ce que pour ce qu'il est, pour ce que c'est, euh, euh, ou si on ne croit pas, il faut chercher à expliquer d'une autre façon, mais ça devient très complexe d'essayer de tout expliquer les Écritures si on refuse qu'elles sont inspirées, si on refuse que Christ vienne de Dieu. Mais si on l'accepte et qu'on croit que Christ est véritablement le Fils de Dieu, eh bien, lorsqu'il nous dit que l'Écriture est de Dieu, parce qu'il a autorité, parce qu'on croit en lui, ce qu'il dit est vrai. Et donc, c'est lui aussi qui est la parole qui nous atteste ce qu'est l'Écriture. Donc, notre foi dans l'Écriture vient de où? Vient pas des hommes, vient de notre foi dans le Christ, qui nous dit ces choses, et le Christ confirme ce que l'Écriture dit, et l'Écriture nous annonce que le Christ est. Donc, l'auto... Le, euh, détermination des Écritures, on retrouve à l'intérieur même. C'est l'Écriture qui se définit elle-même. Dans le Nouveau Testament est attesté le canon de l'Ancien Testament. Jésus rend témoignage à ce canon. Nous avons foi dans le Christ parce que nous voyons ce qui est écrit de lui avant sa venue et ça s'accomplit à sa venue. Nous croyons qu'il est véritablement le Fils de Dieu il nous atteste les Écritures. Maintenant, le Nouveau Testament, Jésus mandate des apôtres euh, de parler en son nom. Euh, et, lui dit, euh, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre va être délié dans le ciel. Il dit, je vais vous envoyer, parce que ça serait risqué de mettre une telle autorité dans, les, mains de simples pécheurs, mais il leur accorde une promesse supplémentaire pour exercer cet office prophétique. Le, Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Et je le disais dans un autre enseignement, parfois on prend ces promesses-là comme s'appliquant à tous les croyants. Il y a un sens, d'une certaine façon, où nous aussi, on, est habité par l'Esprit et, on est conduit dans la vérité, mais pas de manière infaillible comme l'ont été les apôtres. Euh, puis c'est pas qu'ils étaient infaillibles dans tout ce qu'ils pensaient, dans tout ce qu'ils disaient, qu'ils étaient inspirés constamment, mais dans leur mission très précise d'établir l'Église et d'établir l'enseignement apostolique. Où est-ce qu'on l'a, cet enseignement apostolique? Où est-ce qu'on retrouve l'enseignement des apôtres? qui a l'autorité du Christ dessus, parce que Christ les a mandatés pour parler en son nom, leur a donné son Saint-Esprit pour les mener dans toute la vérité et leur rappeler les paroles qu'il avait dites. Des fois, on se dit comment est-ce Comment est-ce qu'ils ont pu savoir, des fois Jésus était tout seul, il a fait une prière, comment est-ce qu'ils ont su que Jésus a dit cela dans sa prière? L'Esprit va vous rappeler, va vous conduire, va vous faire connaître tout ce que vous devez savoir. Et donc, notre foi dans la parole apostolique, repose encore une fois sur notre foi dans ce que Jésus est, dans ce que Jésus a dit, dans ce que Jésus a promis à ses apôtres. Et donc, le critère d'autorité ou du canon pour le Nouveau Testament, c'est l'apostolat. Euh, un livre, pour être reconnu, c'est vrai que l'Église, au cours de son histoire, a reconnu, a identifié le canon, mais il s'est identifié tout seul de, sorte que c'est pas pas l'Église qui à un moment donné dit bon maintenant on va faire euh, le, tri, on va déterminer quels seront les livres. Il y avait déjà des livres qui étaient reconnus au sein de l'Église, euh, sans que personne, euh, c'est la main invisible de Dieu qui a providentiellement amené son Église, comme avait amené le peuple juif, à avoir un canon, puis a amené l'Église à avoir un canon euh, du Nouveau Testament qui a été rajouté au canon de l'Ancien Testament pour former toute l'Écriture, une seule Écriture, et donc, le critère fondamental, c'est que ça doit être apostolique. Ce n'est pas nécessairement qu'un apôtre doit l'avoir écrit. Par exemple, l'évangile de Marc, euh, n'a pas été écrit par un apôtre. Marc n'est pas un apôtre. Mais on sait que Marc était euh, le secrétaire de Pierre, euh, que c'est pratiquement l'évangile de, Pierre, l'évangile de Marc. Et puis, mais il a l'autorité apostolique. L'Épître aux Hébreux, on n'est pas certain de qui l'a écrit. Certains ont suggéré Paul, d'autres Apollos, d'autres Luc. on n'a pas aucune certitude. Mais il est évident que l'enseignement qui est contenu dans ce livre est apostolique. Par contre, si vous prenez un évangile apocryphe, comme l'évangile de Thomas, par exemple, euh, c'est clair en le lisant que ça ne reflète pas l'enseignement des apôtres. Euh, il, y a des, éléments qui, sont vrais dans l'évangile de Thomas, mais quand on lit cela, c'est pas Thomas, c'est pas l'apôtre Thomas qui l'a écrit, c'est un, pseudonyme, c'est un ça a été emprunté le nom de Thomas pour donner à ce livre-là une autorité, mais c'est un livre qui vient de la tradition gnostique euh, et, donc, il reflète une théologie gnostique, euh, qui est une théologie niaiseuse pour euh, rimer avec gnostique. et donc, c'est, voilà. le critère fondamental pour le, canon du Nouveau, c'est l'apostolat. Et celui de l'Ancien était déjà attesté et il est confirmé dans le Nouveau. L'écriture elle-même, on lit par exemple dans 1 Thessaloniciens 2.13, la confession a une, erreur dans la, note de renvoi, ça dit 2 Thessaloniciens 2.13, mais c'est 1 Thessaloniciens 2.13 si vous voulez le modifier là, au paragraphe 3, euh, je crois, paragraphe 4. 1 Thessaloniciens 2.13, ça dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » l'apôtre Paul était convaincu que lorsqu'il allait annoncer la parole, l'Évangile, aux Thessaloniciens, c'était pas autre chose que la parole de Dieu. Il avait une conscience que le ministère apostolique portait l'autorité divine, que lorsqu'il parlait, il parlait au nom de Dieu. On a exactement aussi une, une confirmation à l'intérieur du Nouveau Testament qui confirme que le Nouveau Testament est l'Écriture, et fait partie du canon de l'Ancien Testament et qui doit être ajouté à l'intérieur du même livre. Par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, où c'est Pierre qui parle d'un autre auteur du Nouveau Testament. Il dit, à propos de Paul, euh, on peut lire un petit peu avant parce que sinon c'est assez abrupt, de commencer au verset 16, mais il dit, croyez au verset 15 que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi, écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de, ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre reconnaît que les lettres de Paul sont l'Écriture, avec un E majuscule, parce que les gens tordent à la fois ce que Paul écrit comme il tordent le sens des, comme le sens des autres Écritures. Donc, les épîtres de Paul font partie des Écritures selon ce que l'apôtre Pierre écrit. Et on sait que très, très, très, très tôt, en fait, dès l'Église primitive, pendant la période apostolique, il y avait déjà des collections des écrits des apôtres. Paul dit, cette lettre que vous avez reçue, faites-la lire aussi à une autre Église. Et donc, on recopiait les lettres des apôtres et on les collectionnait, on les réunissait euh, on lit, quand on lit les pères apostoliques, ça c'est les, les, évêques, les anciens qui ont succédé immédiatement aux, apôtres, euh, ils avaient déjà partout dans les, églises des collections des écrits apostoliques. Euh, donc c'était déjà conservé, donc le canon s'est imposé de lui-même, c'est pas l'Église qui a affirmé ou inventé le canon, parce que l'autorité des Écritures vient de l'Écriture elle-même, vient de Dieu, qui a parlé et qui a auto-attesté sa parole à l'intérieur de la parole et par les dons qu'il a fait euh, par son propre Fils, donc qui atteste les Écritures et les mandataires du Fils de Dieu, les apôtres. <clears throat> Et c'est évident aussi, c'est une chose qui m'avait frappé au début de mes, cours, mes, études en théologie, je lisais les lettres d'Ignace d'Antioche, qui, est mort martyr, euh, et donc, il écrit des lettres qui ont un style très similaire par moment aux, épîtres de l'apôtre Paul, euh, dans sa façon d'écrire et d'exhorter les chrétiens. Euh, mais à un certain moment donné dans ses lettres, il distingue très clairement l'autorité de ses écrits avec celui des apôtres et il affirme nous ne sommes pas des apôtres. Euh, il donc il n'a pas le, pouvoir de, de, de, parler de manière canonique comme le faisaient les apôtres. Et Paul était conscient de cette autorité quand on considère aussi ce qu'il écrit à Philémon. Je ne suis pas exactement certain du verset, mais de toute façon, il y a un seul chapitre, donc ça ne sera pas trop difficile à trouver. Quand il lui dit quoi faire avec son serviteur Onésime qui le renvoie, il lui déclare qu'il aurait l'autorité, parce qu'il est apôtre, de lui dire exactement ce qu'il doit faire, mais qu'il préfère en appeler à sa charité et le faire volontairement. Euh, ah, je suis dans Philippiens. <laughs> Philémon. Voilà. Philémon, il est euh, après. Euh, avant, ah, il me semble que c'est tout de suite après titre. Ça se peut-tu? Juste avant Hébreu? Après titre, c'est ça? Alors, il dit. il dit au verset, au verset 21, c'est en content sur ton obéissance, mais ce n'est pas, pas ce verset-là que je pense. Voilà, mais il, lui affirme qu'il aurait l'autorité. C'est pourquoi, verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai l'autorité en j'ai la liberté de te commander ce que tu dois faire, parce qu'il est un apôtre. Euh, et donc, il, peut écrire euh, Au nom de Dieu, au nom du Seigneur. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Donc, il ne va pas utiliser son autorité apostolique, euh, mais, donc le point, c'est que Paul était conscient. Et les autres apôtres étaient conscients que c'était pas juste quand ils écrivaient euh, des, lettres qui voulaient rien dire, qu'ils avaient l'autorité de Dieu pour parler dans leur office apostolique. C'est pas à chaque fois qu'ils exprimaient un désir qu'ils étaient toujours infaillibles dans tout ce qu'ils pensaient. Ils, demeuraient des pécheurs. Euh, mais lorsqu'ils écrivaient, parce que le Christ a fait une promesse, qu'il les utiliserait pour fonder son Église, et à plein d'endroits. Paul l'écrit, euh, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, le, fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. L'Église est fondée, autrement, autrement dit, sur l'Écriture sainte, sur la parole apostolique et la parole prophétique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, Paul avait conscience que son ministère était plus qu'un saint ministère qui a l'onction de Dieu, comme un prédicateur peut avoir l'onction de Dieu, c'est un ministère qui avait l'inspiration divine au sens fort, euh, par lequel Dieu soufflait. Euh, et donc, voilà. Et, et, si on relit. Donc, une fois que le canon est bien délimité, la confession ajoute en disant L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une Église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, lui qui est la vérité elle-même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, une parole qui s'autoconfirme, euh, qui n'a pas besoin d'être euh, prouvée, bien que à mesure qu'on la lit, elle, s'atteste à notre esprit, elle nous convainc euh, et elle se prouve euh, elle-même, mais elle ne dépend pas du témoignage des hommes. C'est pas l'Église qui lui donne son autorité parce que l'Église catholique romaine challengeait, défiait un peu cette doctrine du sola scriptura en disant euh, vous vous reposez sur l'Écriture, mais c'est l'Église qui a attesté l'Écriture. Et donc, la réponse, c'est non, c'est pas l'Église qui donne à l'Écriture son autorité. On met pas l'Église au-dessus de la parole, mais on met la parole au-dessus de l'Église. Et euh, donc, c'est, dans la conception catholique, c'est que la norme, le canon, c'est l'Église elle-même qui a le pouvoir d'ajouter. Le canon est ouvert mais dans la conception réformée, non, le canon est fermé, c'est l'écriture qui, et c'est l'écriture seule qui doit guider l'Église. L'Église n'a pas la liberté de changer les choses, de dire une chose, de dire quelques siècles plus tard autre chose, d'ajouter, de, parler ex cathedra. On ne retrouve pas dans l'Écriture ce, pouvoir-là apostolique qui se transmet c'est une autorité qui était donnée une fois pour toutes pour amener la révélation à sa phase finale et elle est complète. On n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit.